Solo por curiosidad te tengo que preguntar Me lo dejo, te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos convirtió el pasado y prefiero hablarte claro. ¿Qué bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por las noches tratos veces Parece devolver. Yo